नमस्कार या पाठात PHP मध्ये सिक्युरिटी प्रदान करणाऱ्या MD5 फंक्शन बद्दल जाणून घेऊ हे प्रीडिफाइंड फंक्शन स्ट्रिंग चे हॅश मध्ये रूपांतर करून डेटा सुरक्षित करते MD5 हॅश द्वारे डेटा एन्क्रिप्ट करता येतो पण डिक्रिप्ट करता येत नाही MD5 हॅश शोधण्याची एकमेव पद्धत म्हणजे दिलेली स्ट्रिंग MD5 हॅश मध्ये रूपांतरित करून तिची तुलना आधीच मध्ये रूपांतरित केलेल्या स्ट्रिंग बरोबर करणे या पाठात त्याबद्दल जाणून घेऊ एका स्ट्रिंग पासून सुरुवात करू जो आपला पासवर्ड असणार आहे टाईप करा user password equal to ABC पुढे नवी व्हेरिएबल बनवण्यासाठी टाईप करा युजर पासवर्ड enc, म्हणजे एन्क्रिप्शन केलेला नंतर एमडी5 फंक्शन म्हणजेच डी आणि 5 पुढे कंसात जे लिहू ते एन्क्रिप्ट केले जाईल येथे डिफाईन केलेला युजर पासवर्ड हा व्हेरिएबल एन्क्रिप्ट करायचा आहे एको केल्यावर हे बघू शकतो की ही आपल्या व्हॅल्यूची md5 मध्ये एन्क्रिप्ट झालेली स्क्रिप्ट आहे हे 900 ने सुरू झाल्याचे दिसेल येथे 20 कॉमन कॅरेक्टर्स आहेत परंतु येथे व्हॅल्यू बदलली तरी ही लांबी तेवढीच राहिली आहे येथे बदलत आहोत ते केवळ अंक आणि अक्षरे अशा प्रकारे स्ट्रिंग एन्क्रिप्ट केले आहे हा एबीसी चा हॅश आहे आता आपण प्रोग्राम लिहू जो कड़ून इनपुट घेईल आणि तो पासवर्ड एबीसी आहे का ते तपासू हे करण्याची पद्धत म्हणजे एन्क्रिप्शन करणे इफ वापरून आपण एक तपासू शकतो जर पोस्ट केलेला पासवर्ड यूजर पासवर्ड बरोबर असेल तर हे करा अन्यथा हे करा उदाहरणार्थ येथे इनकरेक्ट पासवर्ड तर येथे your password has successfully matched the user password म्हणू शकतो आपण पोस्ट द्वारा मिळालेला किंवा डेटाबेसमधून मिळालेला डेटा बघणार आहोत ही व्हॅल्यू डेटाबेसकडून मिळालेली असू शकते आणि दुर्दैवाने डेटाबेस हॅक झालेला असू शकतो किंवा जर डेटाबेस चोरून वाचला गेला असेल तर त्यातील पासवर्ड्स एन्क्रिप्टेड असल्यास चोरणे जास्त कठीण असते अर्थातच एबीसी पासवर्ड सहजपणे ब्रेक करता येऊ शकतो कारण हा कॉमन पासवर्ड आहे ABC MD5 हॅश मधे रूपांतरित करून त्याची तुलना डेटाबेसमधे आधीपासून संचित असलेल्या MD5 हॅश मधे रूपांतरित असलेल्या पासवर्डशी करू शकतो दोन्ही हॅशेस समान असल्यास एमडी5 हॅश हा एबीसी आहे कारण आपण सुरुवातीलाच हे रूपांतरित केले होते असो आपण युजर पासवर्डची एन्क्रिप्टेड व्हॅल्यू येथे घेऊ आणि पोस्टेड पासवर्डची तुलना एन्क्रिप्टेड पासवर्डशी करू आता यूजर पासवर्ड एंक बरोबर तुलना करता येणे गरजेचे आहे हा एन्क्रिप्टेड पासवर्ड आणि हा पोस्टेड पासवर्ड जो एन्क्रिप्टेड नाही पोस्ट केलेला पासवर्ड एमडी5 हॅश मध्ये रूपांतरित करून त्याची संचित केलेल्या पासवर्डच्या एमडी5 हॅश बरोबर तुलना केल्यास युजरने योग्य पासवर्ड एंटर केला का हे सांगू शकतो म्हणजे पोस्ट केलेल्या पासवर्डचा एमडी5 हॅश संचित केलेल्या पासवर्डचा एमडी5 हॅश च्या समान असेल जो ह्या मध्ये आहे तर करेक्ट मेसेज अन्यथा एरर मेसेज दाखवू शकतो जर ते दोन्ही सारखे असतील तर करेक्ट लिहू अन्यथा स्क्रिप्ट किल करून इनकरेक्ट मेसेज लिहू आता यांची तुलना करणार नाही कारण कुठलेही व्हेरिएबल पोस्ट केलेले नाही येथे खाली फॉर्म बनवणार आहोत येथे पोस्ट मेथड वापरणार असल्यामुळे पोस्ट टाईप करू आणि एक्शन मध्ये आपले चालू पेज म्हणजेच md5.php डॉट असणार आहे आपण दोन एलिमेंट्स बनवू इनपुट टेक्स्ट बॉक्स ज्याला पासवर्ड हे नाव देऊ वाचता येण्यासाठी त्याचा टाइप टेक्स्ट ठेवत आहे तुम्ही त्याचा टाइप पासवर्ड घेऊ शकता आपल्याकडे इनपुट बॉक्स आहे याची व्हॅल्यू लॉगिन देऊ MD5 एन्क्रिप्शन वापरून login से टिपिकल स्क्रिप्ट लिहिले आहे रिफ्रेश केल्यावर इनकरेक्ट मेसेज दिसत आहे कारण आपण पोस्ट व्हेरिएबल तपासलेला नाही येथे जर पासवर्ड उपलब्ध असेल तर हा सर्व कोड एको करणार आहोत वाचता येण्यासाठी त्याची नीट मांडणी करू हा येथे लिहू ठीक आहे जर आपला पासवर्ड सबमिट झाला असेल म्हणजेच या फॉर्मद्वारे व्हॅल्यू मिळाली असेल म्हणजेच पोस्ट झाली असेल तर आपण विचारू शकतो की त्याची फाय एन्क्रिप्टेड व्हॅल्यू संचित केलेल्या पासवर्डच्या हॅश बरोबर आहे काय येथे स्टेटमेंट स्टेटमेंटमध्ये एन्क्रिप्ट केलेला डेटा घेतला आहे जर बरोबर असेल तर करेक्ट अन्यथा इनकरेक्ट दाखवू पुन्हा रिफ्रेश करू एबीसी हा माझा पासवर्ड आहे एलेक्स हा पासवर्ड टाईप केल्यास इनकरेक्ट हा एरर मेसेज मिळेल जर एबीसी हा योग्य पासवर्ड टाईप केला तर करेक्ट हा मेसेज मिळेल कंटेंट बद्दलची माहिती जाणून घेण्यासाठी हे एको करू टाईप करा कंपेअर्ड आणि यूझर पासवर्ड नको त्यापेक्षा एन्क्रिप्ट केलेला पासवर्ड घेऊ येथे यूझर पासवर्ड ईएनसी टाइप करा पुढे पोस्ट केलेला पासवर्ड कॉन्केटनेट करा आपल्याला सर्व एन्क्रिप्ट केलेले हवे आहे टाईप करा एमडी5 अजून एक चांगली पद्धत म्हणजे एमडी5 नामक व्हेरिएबल बनवून ही व्हॅल्यू कट करून येथे पेस्ट करू म्हणजे एंक किंवा सबमिटेड एंक त्याच्या समान असेल नंतर हे व्हेरिएबल येथे लिहू म्हणजे हे अधिक सुटसुटीत दिसेल हे योग्य प्रकारे कार्य करेल कमी नाही जास्त नाही येथे एबीसी टाइप करून लॉग क्लिक केल्यास एरर मिळाली आहे मागे जाऊन हे तपासू आपला कोड दोन ओळींचा आहे त्यामुळे येथे कर्ली ब्रॅकेट्स देणे गरजेचे आहे बॅक वर क्लिक करा एबीसी हा पासवर्ड निवडा आपण बरोबर ह्याची तुलना करणार आहोत येथे ब्रेक समाविष्ट करू म्हणजे नीट वाचता येईल ठीक आहे येथे ह्याची आणि ह्याची तुलना करत आहोत हे दोन एमडी5 हॅश सारखे दिसतील हा संचित केलेला पासवर्ड तर हा सबमिट केलेला पासवर्ड आहे सबमिट केलेल्या आणि संचित केलेल्या एन्क्रिप्टेड पासवर्ड्सची तुलना करू ह्याचे अनेक उपयोग आहेत डेटाबेसमध्ये यूजर रजिस्टर करताना पासवर्ड एन्क्रिप्ट करून तो संचित करू शकतो तुम्ही पासवर्डसाठी लॉगिन फॉर्म चेक करत असल्यास फॉर्ममधील पासवर्ड एन्क्रिप्ट करून त्याची तुलना डेटाबेसमधील एन्क्रिप्टेड पासवर्डशी करा ह्याचे अनेक उपयोग आहेत आणि ते वापरणे सोपे आहे त्यासाठी फक्त एमडी5 लिहावे लागते एमडी5 फंक्शन एवढे पुरेसे आहे त्याचा फॉर्म मध्ये कसा वापर करायचा ते आपण जाणून घेतले इतर सिक्युरिटी